नमस्कार घमासान डॉट कॉम में आपका स्वागत है मैं अर्जुन राठौर आज हमारे बीच मौजूद हैं पीथमपुर औद्योगिक संगठन के अध्यक्ष श्री गौतम कोठारी जी आप जाने माने समाज सेवी हैं शिक्षाविद हैं उद्योगपति हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने इंदौर के विकास के लिए इंदौर की विकास की समस्याओं को लेकर और खासकर रेलवे के मामले को लेकर आपके द्वारा बहुत अधिक पहल की गई है और समय समय पर इंदौर की जनता की ओर से आपने आवाज़ उठाई है और उनके कई सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं तो हम जानते हैं कोठारी जी से कि किस तरह से इंदौर की रेलवे की सेवाओं को विस्तार देने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं रेलवे की इंदौर लाने के लिए आपके द्वारा जो प्रयास किए गए उनकी अपन उनकी जानकारी प्राप्त कर देखा जाए तो मध्य प्रदेश एक लैंडलॉक्ड स्टेट है और दूसरा जो मध्य प्रदेश की स्थिति है वो पूरे देश में मध्य की स्थिति है तो इसके कुछ फायदे भी हैं कुछ नुकसान भी हैं लैंडलॉक्ड स्टेट होने के कारण से हमारे पास कोई समुद्री किनारा नहीं है और अगर कहीं हमें अंतर्राष्ट्रीय प्रगति करनी है उस मैप पे हमको जाना है तो हमें समुद्र वाली स्थिति हमारे आड़े आती है दूसरी तरफ मध्य में होने का एक फ़ायदा ये मिलता है कि हम देश की हर कोने से एक करीब करीब लगभग समान दूरी समान समय दूरी पर हैं इंदौर से अगर आप देखें या भोपाल से आप देखें तो 24 घंटे में हम देश के 75 परसेंट जनसंख्या को कवर करते हैं उतने भूभाग तक हम पहुंच पाते हैं लेकिन ये पहुंचना तभी हो सकता है जब हमारे पास कम्युनिकेशन हो हमारे पास ट्रांसपोर्ट हो हमारे पास रोड्स हो हमारे पास रेल लाइन हो दूसरी तरफ जो प्रदेश के औद्योगिक विकास की बात होती है तो वहाँ सबसे पहले ये प्रश्न उठता है कि कच्चा माल आएगा कैसे और फिनिश्ड गुड्स तो जाएगा कैसे अगर रेल परिवहन का गंभीरता से अध्ययन किया जाए तो रेल परिवहन में पैसेंजर और गुड्स ये दो फैक्टर होते हैं पैसेंजर ये कल्याणकारी राज्य व्यवस्था में सरकार पैसेंजर से बहुत ज़्यादा किराया वसूल नहीं सकती और गुड्स अगर सब माध्यम बनते हैं तो किराए की काफ़ी गुंजाइश होती है और उसके कारण फायदे की स्थिति बनती है हमने ये अनुभव किया कि हमारा पीतमपुर औद्योगिक क्षेत्र और इंदौर के औद्योगिक क्षेत्र इस बात के कारण पिछड़ रहे हैं कि यहाँ रेल लाइनों की बहुत कमी है और हम मुख्य रेल लाइन से दूर हैं हमारा ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा होता है और उस महंगे ट्रांसपोर्टेशन के कारण से यहाँ के उद्योग दूसरे राज्यों के उद्योग से कॉम्पीट नहीं कर पाते और हमारा एक्सपोर्ट भी जो है वो कास्टली होता है इसका जब गहराई में हम गए तो हमें ये लगा कि हमें जे यानी मुंबई के बंदरगाह से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से जुड़ना हमें लगा कि बहुत ज़रूरी है कि हम उससे शार्टेस्ट रूट से जुड़ें कांदा से हम जो गुजरात का पोर्ट है उससे शार्टेस्ट रूट से जुड़े तो इसको देखते हुए हमने अपनी मांग उठाना शुरू की जब हमने मांग उठाई तो हमसे पूछा गया कि भाई आपकी मांग के पीछे में आप ये बताइए कि आप किस प्रकार से फिजिबल हो सकते हैं आपकी जो क्षमता है कितनी उत्पादन है कितना ट्रांसपोर्ट होगा कितने गुड्स तब ये स्थिति बनी कि इसका पूरा अध्ययन किया जाए और मैंने 2006 से जब सूचना का अधिकार कानून आ गया था मैंने लगातार आरटीआई लगाई रेलवे में और सारे जितने भी रेल लाइन के रिपोर्ट्स थी सर्वे रिपोर्ट्स थी उन सारी रिपोर्ट्स को मैंने इकट्ठा किया इकट्ठा करने के बाद में उनका अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद मुझे ये लगा कि इंदौर को हमेशा से बेवकूफ़ बनाया जाता रहा है जो भी अध्ययन किए गए वो गलत आंकड़े पे किए गए किसी एसी कमरे में बैठ करके और बैठ करके अध्ययन कंप्लीट कर लिया जाता था और उसके आधार पे इंदौर की फिजिबिलिटी हर रेल लाइन के लिए नकार दी जाती थी ये खेल बहुत लंबे समय से रेल रेल विभाग में चला जिस राज्य का रेल मंत्री होता था वो सारी सुविधाएं अपने अपने राज्य में ले जाने को ज़्यादा आतुर होता था सिर्फ एक ही कार्यकाल था जो माधवराव सिंधिया का थोड़े समय के लिए रेल लाइन का था उस समय उन्होंने इंदौर दाहोद रेल लाइन स्वीकृत की थी लेकिन जैसे ही माधवराव जी हटे वो स्वीकृत रेल लाइन समाप्त कर दी गई ये जो खेल हमारे देश में इस प्रकार का चलता है कि जो रेल मंत्री होते हैं वो अपने एरिया का ज़्यादा ध्यान रखते हैं और दूसरे एरिया का कोई समान ध्यान नहीं रखते तो इस खेल में हम इंदौर वाले बहुत पिछड़े क्योंकि हमारे यहाँ से जिस प्रकार से उसका प्रेजेंटेशन होना था वो नहीं हो पा रहा था जब हमने 2006 में आरटीआई लगाई और ये सारे कागजात इकट्ठे किए तब पता चला कि हमें धोखा दिया जा रहा है हमारी जो स्थिति है उसका प्रेजेंटेशन प्रॉपर रिपोर्ट्स में जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं उनमें नहीं हो रहा है उन सत्य को हमने उजागर किया लगातार हम इस फैक्ट uh, को उजागर करते रहे और इसमें हमारी तीन प्रमुख रेल लाइनों की मांग थी एक तो इंदौर दाहोद एक इंदौर धार छोटा उदयपुर इंदौर दाहोद से हमारा विशेष वो, वो था कि इस माध्यम से हम सीधे जे पहुंचते हैं और जे में हमारा उत्पादन हमारे गुड्स वहाँ जा सकते हैं दूसरा इंदौर धार छोटा उदयपुर इससे हम कांडला एयर कांडला पोर्ट पे पहुंचने में हमारी सुविधा होती है इसके साथ साथ ही जो 1912 से मालवा दरबार के समय में चली आ रही मांग थी इंदौर मनमाड़ रेल लाइन की हमने उसका भी अध्ययन किया और उस अध्ययन में हमने पाया कि वो भी एक अच्छी अच्छा रूट हो सकता है इंदौर के लिए और बहुत बेहतरीन कनेक्टिविटी हो सकती है तो हमने इंदौर मनमाड़ के लिए भी मांग उठाना शुरू की सबसे पहले राठवा जी ने जो रेल राज्य मंत्री थे उन्होंने धार छोटा उदयपुर की मांग का समर्थन किया और 2007 में उसकी स्वीकृति हो गई 2007 में ही कांतिलाल जी भूरिया ने प्रयास किए और हमने उनको बताया कि भाई ये एक अच्छा रेल मार्ग हो सकता है और इससे हमारे पिछड़े क्षेत्रों का बहुत तेज़ी से विकास हो सकता है तो उन्होंने 2007 में ही इसके स्वीकृति मनमोहन सिंह जी से कराई और दोनों ही प्रोजेक्ट 2008 में मनमोहन सिंह जी द्वारा उसकी शिला रखी गई तो ये दो प्रोजेक्ट सेंक्शन हुए वो हमें खुशी की बात थी लेकिन ये सरकार का या रेल मंत्रालय की ऐसा प्रतीत होता है कि मजबूरी थी कि सांसदों के कहने पर वो रेल लाइन स्वीकृत हो गई और उसके बाद में उनने बहुत कम पैसा दिया मैंने जो आरटीआई लगाई उसमें बार बार जो आरटीआई में उल्लेख आता रहा हरेक के कांतिलाल जी भूरिया के जो करेस्पॉन्डेंस हैं लालू प्रसाद जी से उसके बाद में ममता बनर्जी से और ममता बनर्जी के मनमोहन सिंह जी से और मनमोहन सिंह जी के योजना आयोग से और योजना आयोग से वित्तीय आयोग वित्त आयोग को तो ये सारे कम्युनिकेशन में ही हमारे ये प्रोजेक्ट उलझते रहे इसके बाद जो इंदौर मनमाड़ का था तो 2015 में अक्टूबर में जेएनपीटी के चेयरमैन ने एक मीटिंग बुलाई कि हमें ये बताइए कि इंदौर मनमाड़ रेल लाइन का की लाभप्रदता क्या है तब उस समय हमने यहाँ कानकोर के सारे डाटा और जो प्राइवेट कार्गो हैं उनके पूरे डाटा लेकर के हम मैं वहाँ गया मैंने वो सारे डाटा प्रस्तुत की और उस डाटा को देखते हुए ये एस्टेब्लिश किया कि ये रेल लाइन डालना सरकार के लिए लाभप्रद है और इसमें अच्छी लाभप्रदता आएगी साथ साथ ही हमारे पिछड़े क्षेत्रों का महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों का अच्छा विकास होगा तो इस आधार पर जब ये बात हुई तो गडकरी जी ने इसको तुरंत स्वीकृति दी और अभी आप लोगों ने देखा होगा थोड़े दिन पहले ही धुलिया के पास इस रेल लाइन का भूमि पूजन कर दिया गया है और बहुत जल्द ही संभवतः पाँच एक सालों में क्योंकि रेल मंत्रालय इसे नहीं बना रहा है इसे मिनिस्ट्री ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जो गडकरी जी की है उससे इस रेल लाइन को बनाया जाएगा इसकी एक अलग से कंपनी भी बन गई है जिसको एस बोलते हैं तो वो बन गई है दूसरा जो इंदौर दाहोद है और धार छोटा उदयपुर की रेल लाइन है ये हमारा दुर्भाग्य है कि इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ 2008 से 2014 के बीच इन दोनों रेल लाइन की प्रगति मात्र सात परसेंट थी और ये और बड़ा दुर्भाग्य है कि उसके बाद से ज़मीनों का अधिग्रहण का जो कानून आया और दूसरे जो खर्चे बढ़े हैं उन खर्चों के कारण इन प्रोजेक्ट की कास्ट लगभग चार गुना हो गई अब आप ये देखें कि 2014 से हमें फिर उम्मीद जगी क्योंकि हमारी सांसद महोदय जो है वो अध्यक्ष लोकसभा थी तो हमें ये लगा कि उनके दबाव प्रभाव से शायद पाँच साल में ये रोड ये पूरा दोनों प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे लेकिन हम सात परसेंट से और नीचे इसलिए आ गए कि जो कास्ट है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जितना काम हुआ है उसकी पहले गणना हम सात परसेंट करते थे अब उसकी लागत के हिसाब से तो गणना पाँच परसेंट ही रह जाती है तो ये हमारा एक प्रकार से विकास को अवरुद्ध करने वाला काम है एक तरफ हमारी महू जो हमारे महू अकोला खंडवा वाली जो रेल लाइन है वो उन्नीस से कटी पड़ी है और एक प्रकार से वो हमारे से सुविधा कम हुई और जो ब्रॉडगेज गेज होना था वो कार्य हुआ नहीं इंदौर मनमाड़ जरूर उम्मीद करते हैं कि पाँच साल में हो जाएगा लेकिन इंदौर दाहोद छोटा उदयपुर इंदौर दाहोद और छोटा उदयपुर धार वाला जो है ये मध्य प्रदेश के विकास के लिए इसलिए आवश्यक है कि ये पूरा क्षेत्र हमारा आदिवासी क्षेत्र है अनुसूचित जाति जनजाति का क्षेत्र है तो इस क्षेत्र में हमें विकास की बहुत संभावनाएं हैं और ये अगर क्षेत्र में रेल का विकास होता है तो बहुत से लोग जिनने अपने जीवन काल में रेल नहीं देखी है वो रेल देख पाएंगे और हमारे को औद्योगिक क्षेत्रों को अपने गुड्स सर्विसेज को विकास करने का मौका मिलेगा तो ये प्रमुख हमारी स्थितियां हैं अब इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण जो रेल प्रोजेक्ट है वो है इंदौर से सीधा सीधा जे को जोड़ने वाला तो ये जो फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर उसका दो जगह से कनेक्शन इस फ्रेट कॉरिडोर में दिया जा रहा है उसमें एक है महू से कनेक्शन और दूसरा कनेक्शन रतलाम से तो जो महू का कनेक्शन है वो ऑलमोस्ट इंदौर का कनेक्शन है क्योंकि वो इंदौर महू और उस प्रकार से दाहोद में जाकर के जुड़ जाएगा ये गुड्स कॉरिडोर होगा और इसमें सिर्फ माल परिवहन होगा और ये कोशिश होगी कि 24 घंटे से अंदर अंदर हर उद्योग का माल जो है जे तक पहुंच जाए दूसरा मंदसौर का है मंदसौर मंदसौर नीमच का है जो रतलाम से डिस्पैच होगा और रतलाम से डिस्पैच होकर के वो भी जेएनपीटी की तरफ जाएगा ये दो काम जो है ये उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत है ये रेलवे के अंतर्गत नहीं है और जापान सरकार के साथ इसका एग्रीमेंट हुआ है मनमोहन सिंह जी ने इसको जाकर के एमओयू साइन किया था और उस एमओयू के अंतर्गत जो पूरा पश्चिमी भारत है वो उस फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ जाएगा और गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक सबसे बेहतर विकल्प इसके अलावा जो भविष्य की योजनाएं हैं रेलवे संबंधी तो एक आपने एक बहुत बड़ी बात यह भी कही है कि इंदौर जिस तरह से उद्योग का और व्यापार का केंद्र है तो उसके लिए भी जो पहल आपके द्वारा की गई है तो आने वाले समय में और कौन कौन से आप मानते हैं कि इससे और ज़्यादा विस्तार मिल सकता है अभी वर्तमान में यदि देखा जाए तो हमारे प्रदेश की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है एक तरफ हमारे पास में विपुल खनिज भंडार है और दूसरा हमारे खाद्य जो प्रसंस्करण के लिए अवसर हैं वो बहुत आगे तक जा सकते हैं हार्टिकल्चर में एग्रीकल्चर में और दूसरी तरफ खदानों के कारण से सीमेंट वगैरह चूना वगैरह बहुत उपलब्ध है और तो सीमेंट आदि से संबंधित उद्योग ये यहाँ बहुत तेजी से विकसित हो सकते हैं और इनको विकसित करना जरूरी भी है क्योंकि एक तरफ रोजगार की समस्या है और दूसरी तरफ किसानों के वैल्यू एडिशन की समस्या है क्योंकि जब तक कि वैल्यू एडिशन नहीं होगा किसानों को उनके उत्पाद का सही मूल्य नहीं मिलेगा और जब तक कि किसानों को उत्पाद का सही मूल्य नहीं मिलेगा तब तक सरकार समस्या में रहेगी किसानों को उन्हें ऋण माफ करना पड़ेगा उन्हें भावांतर देना पड़ेगा उन्हें सब्सिडी देनी पड़ेगी तो दूसरा विकल्प यह है कि किसान सक्षम हो जाए और किसान तभी सक्षम हो सकते हैं जब उनके उत्पाद का फर्दर वैल्यू एडिशन हो तो उत्पाद का वैल्यू एडिशन भी हो जाएगा लेकिन उनके ट्रांसपोर्टेशन क्योंकि प्रसंस्कृत खाद्य जो है वो बहुत लंबे समय तक टिकने वाला खाद्य नहीं होता तो उसको फास्ट मूवमेंट चाहिए तो उस फास्ट मूवमेंट के लिए भी ये जरूरी है दूसरा जो मध्य प्रदेश में इंदौर भोपाल की संभावनाएं हैं वो एक प्रकार से यहाँ स्टोरेज लॉजिस्टिक की संभावनाएं कह सकते हो कि पूरे देश के मध्य में है यहाँ से कोई भी सामान पूरे देश में 24 घंटे के अंदर भेजा जा सकता है तो वो तभी भेजा जा सकता है जब रेल और रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो कई ऐसी स्थितियां हैं जिनमें मध्य प्रदेश का फायदा मिल सकता है बहुत से उत्पाद जो नॉर्थ इंडिया में पैदा होते हैं और जिनकी सप्लाई साउथ इंडिया में होती है अब इसमें यह भी अध्ययन है कि जो उत्पादन होता है वो ठंड के दिनों में होता है और उसका कंजम्पशन जो है वो गर्मी के दिनों में होता है जैसे आलू प्याज की स्थिति गर्मी में उसका उपभोग बढ़ जाता है तो गर्मी में जब डिमांड आती है तो अगर आप उत्तर प्रदेश से आलू को मद्रास भेजेंगे तो तीन चार दिन के ट्रांसपोर्टेशन में आधा आलू सड़ जाता है तो उसके लिए बेहतर विकल्प यह है कि ठंड के समय में जब आलू पैदा हो तो वो इंदौर में भोपाल में यहाँ संग्रहित हो और जब डिमांड आए तो यहाँ से 24 घंटे में वो पहुँच जाए तो ये सब संभावनाएं हैं तो ये संभावनाओं को हम तभी लाभ उठा सकते हैं जब हमारा ट्रांसपोर्टेशन तो रोड ट्रांसपोर्ट तो फिर भी सुधर रहा है लेकिन रेलवे में हम अभी तक बहुत पीछे हैं और रेल जो ट्रांसपोर्टेशन है वो चीपेस्ट होता है रोड ट्रांसपोर्ट से रेल की कास्ट जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है वो 60 टू 70 परसेंट होती है तो इतनी बड़ी बजट जहाँ जहाँ पर ट्रांसपोर्ट कास्ट बहुत महत्वपूर्ण है वहाँ इतनी बड़ी बजट को बड़ी संभावनाएं में देखा जाता है उद्योगों में तो ये जब भी उद्योग लगते हैं तो वो इन सारी संभावनाओं का पहले आकलन करते हैं और उसके बाद ही स्थापित होते हैं और इसीलिए मध्य प्रदेश की पूरे देश भर से कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है ये हमारा दुर्भाग्य ही हम कह सकते हैं कि रेल कनेक्टिविटी के मामले में जो राष्ट्रीय औसत है 19 परसेंट उससे हम 2 परसेंट पीछे हैं 17 परसेंट के आसपास है जबकि यानी ये 17 किलोमीटर प्रति हजार किलोमीटर और राष्ट्रीय औसत है 19 किलोमीटर प्रति हजार किलोमीटर जबकि पश्चिम बंगाल की जो कवरेज है वो है 43 किलोमीटर प्रति हजार किलोमीटर तो ये हम इतने पीछे हैं बंगाल पूरा रेल का जाल बिछा हुआ है अगर आप उत्तर प्रदेश बिहार ये सब हमसे आगे हैं पंजाब ये सब हमसे आगे हैं हम मध्य में हैं और जो भी हमारे पास रेल लाइन है वो रेल मंत्रालय की मजबूरी ही है क्योंकि नॉर्थ से साउथ जाना हो या ईस्ट से वेस्ट जाना हो